گرامنی مگوی رو ور سر ده گرامنی مگو از نخوشم ده ور سر من انتيتا يا الحبيب كي شبي باري وربرمين آه انت فرمان لوين بختي تموين بجن وكيبو أو كينبو هزي بجم حكيم لقما بوات سرم لما لما لما لما